me try, give me try. Just give me, just give me, give me try, give me try, give me try. Just give me, just give me. я вставлю где-нибудь инстаграм профайл этого артиста, и мы сейчас идем туда. В общем, мы с сестрой стоим, думаем, куда пойти. Я обожаю большие футболки оверсайз. Здесь их так много, я просто не могу. А -а -а. Мы так нагулялись, походили по магазинам, погуляли по молу. И сейчас думаем поехать на берег. У вас бывают такие моменты, когда вроде все хорошо, ты счастлив, но тебе резко становится плохо и грустно. У меня вот сейчас такой момент. Мы слушали песни Мирбека Атабекова, а, точнее песню «Мураз». Мне стало так грустно, мне так захотелось домой. Я обожаю кыргызские песни, но мне всегда <laughs> после них грустно. Я не могу себя понять. Когда я в Бишкеке, я хочу сюда. Когда я здесь, я очень скучаю по Бишкеку и хочу вернуться. В общем, спасибо большое вам за просмотр. Мне очень приятно, мне очень важна ваша поддержка. И увидимся скоро.